ऐसा लग रहा है कि बाग में आ गया हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत डेजर्ट सैंड रॉक्स गार्डन बर्ड्स माउंटेन्स कार्विंग एंड कैमराउन बाइक बड़ा कॉम्बिनेशन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नोमेडे का फन बहुत खूबसूरत मंजर है इसकी बैक साइड के ऊपर आर्च कामरान भाई नजर आए लड़का जो है वो आर्स तक पहुंच गया है और कामरान भाई शायद पीछे के साइड पर होंगे कामरान भाई thank you 汗からが上がってじいじしまったらさえ、げスティローが。 कहीं हमाम होता तो नहा लेता सर दुआएं मेरी आपके साथ हैं सिर्फ एक टारगेट है गाड़ी तक पहुंचना बिजी डे चैलेंजिंग डे पहले मैं सच सोचता था कि ये जो रॉक्स ये आर्चिज और ये ग्रैंड लैंडस्केप इसको मैं एसोसिएट करता होता था एरिजोना यूटा यूएस में जब मैं राइड कर रहा था उनसे लेकिन वॉट एन इनक्रेडिबल कंट्री सऊदिया हैज़ इट सेल्फ टू बी what ग्रैंड लैंडस्केप और टचड ब्यूटी और यहाँ पर देखें इतनी ब्यूटीफुल आर्च है यहाँ पर कोई था ही नहीं तो वी हैड ऑल द प्लेस टू आर सेल्फ और जहाँ तक निगाह जा रही है कोई भी बंदा कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही सिर्फ कुछ चरवाहे और एक दो गाड़ियाँ में शुरू में सुबह में नज़र आई थी और I'm extremely, extremely impressed by the beauty in the surroundings of Hale. or I would like to thank my brother, my friend, अफान सिद्दीकी साहब जिन्होंने मुझे कायल किया इस हायल में रहने के लिए कि दो दिन और दें और इसकी ब्यूटी explore हम एक्सप्लोर करते हैं तो ब्रदर अमेजिंग यू नो सो you, यू यू नो दैट माय आइज़ could behold such magnificent landscape. Amazing. Deeply, deeply grateful. Or uh, uh, he also helped me, you know, capture some of uh, uh which could be my favorite shots of uh, the entire trip. Or what an amazing experience it has been. yeah. Back up. बहुत सारे लोग देखे लेकिन इतना पैशनेट इंसान आज तक नहीं देखा कामरान ऑन बाइक एक जीत ही जागती ख्वाबों को पूरे करने की कहानी अल्लाह हाफिज़